is dan steeds besig met namtetiese apologetiek of in Engels nothetic apologetics, met ander woorde skrifgefundeerde <clears throat> metodiek om ons om ons geloof te verdedig en te getuig met mense. Ehm um, net vanaand hersiening weer ons vorige lesing het ons gesien uh, dis belangrik om 'n vertrouensverhouding met iemand te hê om goed te luister na 'n persoon, uh, om uit te vra wat hy glo in die proses bou jy vertroue tot die persoon, hy raak gemaklik met jou en jy stel belang in hom en dan begin jy getuig oor openbaring wat in jou lewe plaasgevind het en dit is Jesus Christus. So ons getuig. En ons weet dis die Heilige Gees wat die oortuigingswerk doen. Met ander woorde, ons hoef nie bang te wees oor ehm um, die oortuiging wat ons aan 'n persoon moet gee nie. As ons met die skrif besig is, sal die skrif daardie persoon oortuig. Nee, die woord van God met ander woorde is baie belangrik en baie kragtig. En ons praat toekomsgerig, hoop en dis die ewige lewe wat Jesus Christus is. Dit is vir ons belangrik. So ons bid gou Vader in die hemel, ons vra U seën toe op dit wat ons doen, dit wat ons sê. Ons is baie keer so onseker en bang om te getuig en ons is bang ons ons is bang ons ontstel iemand of ons voel iemand dat hy verwerp word. Is vir ons belangrik om iemand te kan die gemoedsrus gee en sekerheid te gaan gee in die waarheid van u woord. Want u is die waarheid en u maak ons vry. Maak ons vry. Uh, maak die persone met wie ons praat asseblief vry van die bindinge van die Satan. Laat u naam verheerlik kan word want dis tog waarvoor Christus aarde toe gekom het, is om u naam te verheerlik. Seën ons asseblief dat ons meer en meer van u kan leer in u woorde. Baie dankie ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan dan vandag kyk ons het verlede keer gekyk na beginsels van namtetiese apologetiek. Vandag gaan ons kyk na uniekheid van Christus die gesalfde, spesifieke persoon en die skrif het deur die messiaanse profeseë vir ons baie sekerheid kom gee dat Christus die gesalfde is en die woord gesalfde beteken 'n spesifieke persoon met 'n doel. Volgende keer sal ons gaan kyk na die groot verhaal en dan die laaste lesing, die vierde lesing sal ons dan kyk na aanslaa, antwoorde op aanslaa teen ons geloof. Goed so messiaanse profesieë, met ander woorde, as ons kyk na die Bybel, ons het mos net die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Ou Testament, die hele Ou Testament is profeties van die Messias. Wie hy is en wat hy gaan kom doen en wat hy vir ons gaan beteken in die toekoms in. So dis profeties die Messias. Jy weet as jy as jy praat profeties ook, as jy praat van 'n profeet. Jy weet ons ons is geneig om te dink as iemand praat om profeet dat jy dat jy dink aan 'n persoon wat die toekoms voorspel. Dis nie net 'n profeet nie. Toekomsvoorspelling mag deel wees daarvan. 'n Profeet is iemand wat hoor by God. En hy hoor by God oor verskillende redes om mense beter toe te lig wat die wil van God is, om mense te lering te gee uit die wil van God uit en dit soos ek sê kan toekoms ook uh, insluit. En dit sien ons in die hele Ou Testament. En daar's baie plekke waar God deur 'n profeet met ander gepraat het en ook voorspel het wat gaan gebeur. En dis die krag wat ek en jy kan gebruik om vir 'n ander persoon te bewys die Bybel is waar en daar is 'n God. Want as jy vir hom die messiaanse profesie lees, dan kan jy nie anders nie om te besef daar was bo-natuurlike ingryping geweest. Volgende week kyk ons dan na die groot verhaal wat ontsettend interessant is. So die benadering tot ons getuienis met ander ons bid vir 'n goddelike afspraak. As ons met iemand praat en terwyl ons met iemand praat dan bid ons vir die Heilige Gees om ons te lei, ons stel belang, ons vra uit uh, ons vertroue en uh, uh ons doen uh, die ou vertrou ons na hom want ons belangstel hom en ons verdien die geleende getuig. Die oorgang na die geestelike gesprek vind plaas deurdat ons met die persoon deel dat er iets groots in my lewe gebeur het. Ek wil graag vertel ehm um, dat 'n er groot ding in my lewe gebeur het en ek het sekerheid oor die ewige lewe gekry. En om oor te gaan na geestelike gesprek wat ek ook al ervaar het is, jy kan vir 'n persoon sê, weet daar sit baie mense in die kerk en hulle het nie sekerheid oor die ewige lewe nie en en nou gaan meeste van hulle met jou saamstem. En dit gee jou juist geleentheid vir jou te sê, maar ek het sekerheid gekry. Ek wil graag met jou deel hoe het ek daai sekerheid gekry? En dit gee vir jou daai gaping, daai oorgang na 'n geestelike gesprek toe. So dan lewer jy getuienis van 'n ingrypende verandering in jou lewe. Jy besef dat jy seker kan wees oor God wat die ewige lewe vir jou gee, né? En jy skryf skrif in jou getuienis in wat is skrif jou sterk aan aangespreek het. En daar is baie skrif wat mense sterk aanspreek in terme van die waarheid van God, né? So Christus is die grootste wonderwerk op aarde plaasgevind het. Die Bybel maak dit vir ons baie maklik om dit met ander te deel en dwaal te ontbloot. Dit is dink aan die voorbeeld van 'n boom. Jy kan baie voorbeelde gebruik, jy weet. Ehm um, as ons lering gee en evangeliste oplei dan dan sal ek bevoel in 'n lokaal instap en ek sal maak of ek vreeslik verbaas is en en ek sal hulle sê, jy weet, ek was net hier buite gewees en daar's 'n pad en langs die pad staan daar 'n groot boom. En toe ek besien ek hoor 'n geruis en stof trek en swaan toe die boom homself uit die grond uitgetrek en hy het met sy wortels oor die pad gestap en aan die ander kant van die pad het hy homself geplant. En sê ek vir hulle, okay, dit was dan vreeslik interessant en dan gaan ek aan met my gesprek asof daai boom wonderwerk nou eintlik niks is nie. En baie gou stop een van die ouens my en sê vir nee, wag wag wag wag wag wag het jy nou een. Ehm, um, hoekom moet jy die hierdie storie van die boom vertel? Jy weet, Eh, hoe kan hoe kan 'n boom homself nou oor die pad laat stap aan die ander kant plan? Dit sê van baie mooi. Want ek en jy kan saamstem. Indien so iets wel plaasgevind het, moes daar bonatuurlike ingryping gewees het. Daar moes iets bonatuurliks gebeur het. Dis nie normaal daai nie, né? Nee. Soos buite ons natuurlike menslike verwysingsraamwerk het God gekom in daai wonderwerk laat plaasvind. En weet jy wat? wat 'n baie groter wonderwerk is as plaasvind. En dis Jesus Christus wat volgens die geskrifte gekom het. Aarde gekom het, God as mens aan die kruis gesterf het volgens die geskrifte en uit die dood het opgestaan het volgens die geskrifte. Dis nog 'n baie groter wonderwerk. En ek en jy kan nie normaal aangaan asof nou niks gebeur het nie. Dit is wat ons mense moet deel. Ons moet mense deel van hierdie grootste wonderwerk wat op aarde plaasvind het. So, as ons lees 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8, baie belangrike skrif wat Paulus hier skryf. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het waarin julle ook staan. Waarder julle ook gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet te vergeefs geglo het. Te vergeefs geglo, nou, dis filosofie. Christus is die waarheid. Hy leer ons. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die geskrifte en dat hy begrawe is en dat hy die derde dag opgewek is volgens die geskrifte en dat hy aan Sefas verskyn het en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor oor die 500 broeders te gelyk waarvan die meeste nou nog lewe maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn ook aan Jakobus, daarna aan al die apostels en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydige geborene. So hy praat van volgens die geskrifte, met ander woorde, die Ou Testament. En ons kan nou gaan kyk hoe het die Ou Testament voorspel wie Christus is en wat hy sou kom doen het en wat hy gedoen het. So die Ou Testament profeties, Christus het gekom en het histories kom bevestig dat hy die Messias is. So ons kyk dan verder na die briewe. Dis met ander teologie. Hoe hoe interpreteer ons wat die Ou Testament en Christus op aarde gedoen het? En dis die briewe. En dis so wonderlik om dit te lees van die teologie. Hoe hoe het dit 'n impak op my en jou se lewe? En hoe vat ons dit vorentoe? Dit is so belangrik om te verstaan wat die Here deur die gemeentes gedoen het en vir hulle gesê het, né? Nou, ehm um, Jy kan ook sien Paulus getuig hier dat Christus aan, aan baie mense verskyn het. Hierso sê hy ook uh, oor die 500 broers gelyk waarvan die meeste nog lewe, maar ander hy hy daag eintlik enigiemand uit dat hom kom te sê uh, kom sê of jy dink is die waarheid en of ek lieg. En nêrens is daar so iets dat iemand gesê het hy lieg. Dit is nogal indrukwekkend dat Christus aan 500 mense gelyk verskyn het, né? Nee. So bietjie inleiding tot die messiaanse profesie in die Ou Testament. Kom ons lees wat sê die Here in Jesaja 40 vers 18 tot 21. By wie wil julle God dan vergelyk of watter gelykenis na hom stel? Met anderwoorde al die afgode. Die ambagsbang gieter beeld. Die goudsmet trek dit oor met goud en smelt silwer kettinge. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunswaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie, hoor julle nie? Is dit nie julle van die begin af bekend gemaak nie? Het julle op die fondamente van die aarde gelet nie? Wie is die skepper van die wêreld? Jesus Christus. Ken dit nie julle van die begin af bekend gemaak nie? God het van die begin af bekend gemaak wie Christus is, né? Jesaja 57 rand, 57 jaar voor Christus. Romeine 15 vers 4 want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en die bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dit tot ons lering tevore geskrywe. Hebreërs 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die Ou Testament gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. En hierdie laaste dae deur ons spreek deur die seun, in die oudheid gespreek tot die vaders deur die profete. So ons moet dit gaan soek. 2 Petrus 1 vers 20 tot 21. Terwyl jy veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Profesie deur God gegee. Openbaring 19 vers 10. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê: "Moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het, aanbid God want die getuienis van Jesus Christus is die gees van die profesie. Profesie baie belangrik vir my en jou in ons lewenswandel om met mense te getuig. Nou, weet jy dat daar in die Ou Testament meer as 360 messiaanse profesieë is? Detail, 60 van hulle is absoluut ontsettend detail tot wat hy genoem sal word, wanneer hy gekruisig sal word en so meer. Dit was ontsettende detail wat vir ons ingesluit is. En is wonderlik as mense hierdie profesieë begin raak sien. So hierdie profesieë bewys dat daar 'n God is en dat Jesus Christus uniek is, die seun van God, né? As jy dit vir ons lees, dan bewys dit daar is 'n God. Daai boom wat oor die pad gestap het, dan moes 'n God gewees het wat ingegryp het hier. As 'n klomp profete dieselfde verhaal vir jou vertel honderde jare voor die tyd en dit word waar in detail dan is daar 'n God wat bonatuurlik ingegryp het. Geen twyfel nie. En dis die krag van die woord ook. So ek gaan nou vir jou van daai 360 en ek gaan net so 'n paar profesieë vir jou uitlig uh wat jy kan gebruik uh om met mense die evangelie te deel. En jy sal agterkom van hierdie profesieë maak die Here jou eie. En jy kan dit as jy getuig oor 'n persoon, dan kan jy sê die volgende skrif het my hoop gegee op die ewige lewe. Kom ek wys jou en dan kan jy hierdie skrif vir 'n persoon wys. So Matteus 26 vers 14 tot 16. Dis nou die Nuwe Testament histories. Kom ons kyk wat staan in die Nuwe Testament. Matteus 26 vers 14 tot 16. Toe gaan een van die 12 in die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê: "Wat wil u my gee en ek sal hom aan u oorlewer?" En hulle het vir hom 30 silwerstukke afgeweeg. En van 12 het hy 'n goeie geleentheid gesoek om 'n oorlewer om Jesus Christus te verraai, né? Nee. Ons lees in Matteus 27 vers 3 tot 7. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, is nou Jesus Christus veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê: "Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai." Maar hulle sê: "Wat gaan dit ons aan? Jy kan toe sien." En nou die silwerstukke in die tempel neergegooi in die huis van die Here, het hy die geld neergegooi, né? Nee, en weggehardop en homself gaan ophang. Net so terloops uh ons weet ons ons, ons Judas dood. Islam sal vir jou sê nee, dit is Judas Iskariot wat wat in plek van Christus gekruisig is. Uh die Here het net sulke oë verblindery gedoen. Uh, dit kan nie waar wees nie. Jy sien in die skrif wat Islam terloops ook as autentieke skrif be, be, sien uh dat Judas homself opgehang het. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê dit is nie geoorloof om dit in die skatkiste stort nie omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle 'n stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. So wat sien ons hier vir al drie dinge? Ons sien hy's verraai vir 30 stukke silwer. Ons sien dat hy na die tempel toe gegaan het, hulle wou die geld nie gehad het nie, in die 30 stukke silwerstukke gevat en dit in die tempel gegooi het. Maar dan word dit spesifiek ook hoe dit gebeur het, nie net hoe die silwerstukke in die tempel beland het nie, hy het dit gegooi in die huis van die Here in 'n en dan sien ons ook die geld het opgeëindig by die pottebakker wat hulle geld mee gekoop het. My waarheid is sê jy kan vandag Israel besoek. Hulle het 'n monasterie daar gebou op op daai area waar hulle die grond van die pottebakker gekoop het. Jy kan dit nou vandag nog gaan kyk as jy wil. Kom ons lees nou in Sagaria met ander 520 jaar voor Christus. Sagaria 11 vers 12 tot 13. Daarop sê ek vir hulle: As dit goed is in julle oë, gee dan my loon. En so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 stukke is 'n sulke silwer. Hierop sê die Here vir my: "Gooi dit vir die pottebakker." Die heerlike prys waarmee ek die hulle gewaardeer is. En ek het die 30 stukke silwers geneem en dit in die huis van die Here gegooi, né? Vir die pot pottebakker gegooi. So hoeveel diete wil 'n ou hê net in hierdie een profesie? 30 stukke silwer. Die geld is in die tempel van die Here, die huis van die Here gegooi en dit het opgeëindig by die pottebakker. As dit nie wonderlik nie om die skrif, die waarheid van die skrif so raak te sien. So dit is een profesie wat 'n mens kan gebruik. Kom ek gee vir jou nog een. En nou gaan ons bietjie lees, um, ek het vir julle gesê ons gaan baie leer oor Dawid en Dawid wat die Here se woorde gespreek het. Ehm um, so ons gaan weer kyk histories die die die Nuwe Testament hoe Christus histories bevestig het. Matteus 27 vers 45 tot 46. En van die 6ste uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: "Eli, Eli, lama sabachthani." Dit is my God, my God, waarom het U my verlaat? Soos Jesus se woorde aan die kruis: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Net so terloops daai duisternis se plase van die weder as tot sekulêre skrywers soos Tacitus en hierdie aans wat skryf en spekuleer oor wat het gebeur die duisternis en was dit nou eclipse of the sun of wat ook al 'n ehm um, so selfs ongelowige mense het geskryf en ons kan vandag en hulle goed gaan lees hoe hulle spekuleer oor daai duisternis wat plaasgevind het. So hier is Jesus se woorde aan die kruis, my God, my God, waarom het U my verlaat? Matteus 27 vers 28 tot 35. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom, né? En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê wees gegroet koning van die Jode en hulle spieg op hom en neem die riet en slaan hom op sy kop oor sy hoof en nadat hulle hom bespot het trek hulle hom die mantel uit en trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word en toe hulle uitgaan kry hulle man van Sirene met die naam van Simon en hulle het hom gedwing om sy kruis te dra en hulle het gekom op die plek van wat Golgotha genoem word dit beteken plek van hoofskedel en vir hom asyn en gal ge, ge, gemeng en gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, loetjies getrek oor sy klere, né? Sodat hulle vervulsel word wat deur die profeet gespreek is, dat my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. So dit is wat gebeur het. Jesus het die stories, die profeseë kom bevestig. Kom ons kyk nou wat sê Dawid oor die sleutel van die koninkryk het. En ek gebruik hierdie baie in my persoonlike getuienis, lees ek vir 'n persoon, Psalm 22. En jy kan gerus die hele Psalm 22 aanbidend gaan lees. Kom ons vat brokkies uit Psalm 22, Psalm 22 vers 2. My God, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp van die woorde van my gebrul. My God, my God, waarom het U my verlaat? Dis 1000 jaar voor Christus. Verder in Psalm 22, nog steeds 1000 jaar voor Christus, Psalm 22 vers 16 tot 19. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood, want honde het my omsingel, 'n bende kwaadoeders het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderre kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my kleder onder mekaar en werp die lot oor my gewaad kan ek weer vra hoeveel detail wil 'n mens hê 1000 jaar voor Christus. My God, my God, waarom het U my verlaat? Né? Hulle het my hande en my voete deur grawe deur boor. Met ander woorde, niks anders as kruisiging nie. Sy hande en sy voete deur grawe. En net so terloops, toe hierdie geskryf is, het hulle nog nie mense gekruisig nie. So Dawid het al reeds Christus se woorde gepraat. En hulle sien met welgeval op my neer, hulle het hom gespot, né? Nee. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Is dit nie 'n wonderlike detail nie wat om die kruis daar gebeur het, 1000 jaar voor Christus. Psalm 69 vers 22 tot 22. Die smaad breek my hart en ek is verswak, ja. Ek het gewag op medelee, maar verniet. En om vertroosters, maar hulle het nie gevind nie. En hulle het my aan my gal gegee as my spys en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Hoeveel detail nog wil ons hê, nee? né? Ja, ek het gewag op medelee. Al sy disippels het verdwyn. Uh net Johannes en Maria het by die kruis oorgebly. Uh so hy dalk voorspel dat almal sou verdwyn, hulle het weggehardloop. Uh maar ons lees ook later, ons lees Handelinge hoe hoe Petrus getuig moet ek aan hele glo want ek aan God glo, né? vir die Sanhedrin en so meer. Ehm um, ons lees ook dat jou die disippels wat apostels geword het, terloops wat is die twee belangrikste kenmerke van 'n apostel? belangrijkste twee kenmerken van de apostel is, het met die opgestane Jezus Christus zelf gezien, samen met hem geëerd, en het wonenwerken in zijn naam verricht. Dit is een ware Bijbelse apostel wat die evangelie ons nagelaten. het. En die apostels het tot die dood toe getuig van wie Jezus Christus is. Nou vraag je wat het die verandering teweeg gebring, tijdens die kruisiging het hulle weggehaard Maar een ruk na die kruisiging het hulle tot die dood toe getuig. Hulle is almal doodgemaak vir hulle geloof. So wat het die verandering teweeggebring? Dink 'n bietjie mooi. Ons <clears throat> sien dit veral aan die einde van die Johannes Evangelie waar die die die ons vis vang. 150 meter in die see en as ek nou reg onthou. <clears throat> en hulle het niks vis gevang deur die nag nie. Toe staan Jesus op die op die op die strand en hy sê vir hulle gooi julle net aan die ander kant. Gooi hulle net aan die ander kant. Toe vang hulle 153 vis. Kyk die detail, né? En toe sê Johannes vir Petrus, maar as Jesus wat daar staan, dis dan na Jesus se kruisiging, né? Wat doen Petrus toe? Hy trek sy boekleed aan en toe duik hy in die water na Jesus toe. Kom dit sy boekleed aangetrek. Want hy besef hy sien die teenwoordigheid van God. Hierdie is nie 'n gewone rabbi wat daar staan nie. Dit kom ons sê die penne het gedrop. Hulle het met God self te doen. Hulle het Christus gaan nader op die strand Niemand het 'n woord gesê nie. Ek dink ek kan byvoeg as 'n speld geval het sy het gehoor het. Niemand het hom gevra wie sy wie hy is nie. Hoe sien jy voel as jy skielik agterkom die persoon wat voor jou staan as die skepper van die heelal? Dit het met daai ons gebeur. En toe hulle eers besef hulle te doen met die skepper van die heelal Jesus Christus. Toe het hulle getuig tot die dood toe. So waar staan ek en jy in die proses? Besef ons ons het te doen met die skepper van die heelal? So wonderlik om daai profesieë te sien. Kom ons gaan 'n nou entjie aan. Jy kan gerus Jesaja 53 gaan lees. Die hele Jesaja 53. Dis omtrent 57 jaar voor Christus. Kom ek haal net vir jou stukkies uit. Jesaja 53. Daar staan: Wie het geglo wat ons aangekondig is? Né? Nee. Vers 3: Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekleed met krankheid. Ja, soos een vir wie mense hy gelaat verberg. Hy was verag en het en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy verdra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. 750 jaar voor Christus deurboor, né, kruisiging. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Prys die Here. Hy het gekom God alleen en vir ons sondes kon sterf. Met ander woorde, jy weet, dink mooi daaraan. As iemand vir jou vra, en jy kan vir iemand vra, as jy vir God te staan kom en hy vra vir jou, hoekom het ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees? baie ons gaan vir jou sê nee, jy weet ek kan 'n ou weet, jy weet of hy's op jou sê nee, ou moet 'n goeie ou wees of jy moet jou tieners betaal. Ehm um, dit gee vir die geleentheid om vir baie mense te help. Want ek en jy as mens kan ons nie in die hemel aan verdien nie. Maar staan in die Bybel wees hy jy, wees heilig soos die hemelse Vader heilig is. Ek en jy kan dit nie doen nie. Net Christus kon dit vir ons gedoen het. Hy het die verbondsverbreeking met die mens gedoen het namens ons kom vervul deur die pad van die dood te stap. Ek en jy het alleen toegang tot die Vader deur geloof in Jesus Christus en hom as ons Here aan te neem. Dis nie 'n ding wat ek en jy kan verdien nie. Ons sogenaamde goeie werke is 'n reaksie op Christus wat in ons harte lewe. Dan kan jy nie anders nie as om sy beeld uit te straal en te getuig. En dit kan jy dan sien as goeie werke, né? <clears throat> Goed, kom ons kyk weer. Uh die stories die Nuwe Testament. Ehm um, Matteus 1 vers 1, die geslag is er gister van Jesus Christus die seun van Dawid, die seun van Abraham. So Jesus Christus is beslis die seun van Dawid. Ehm um, daarom word daar vir Dawid gesê jou koninkryk is vir ewig. Nou Dawid is beslis nie ewig nie. Geen mens is ewig nie. Met ander woorde Jesus Christus uit die nageslag van Dawid met ander die stam van Juda gebore is, is ewig. En ons kan dit gaan lees die hele geslagsregister van Jesus Christus in Matteus 1. Kom ons kyk in die Ou Testament, profeties ongeveer 750 jaar voor Christus staan daar Jesaja 11 vers 1 tot 2. Maar daar sal 'n takkie uitspreek uit die stomp van Jesaja en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Daar's so baie profesieë wat vir ons voorspel dat die Messias gaan kom, selfs van die begin van die tye af. Genesis 3 Genesis 3:15 wat die Here vir vir Eva sê, ehm um, en vir die saad met die Satan praat en sê haar saad sal jou kop vermorsel. Daar's al reeds gepraat van die Messias wat eendag gaan kom. So ons Genesis 3:15 49 vers 10 kom wanneer silo kom, vrede, met ander Jesus Christus. Die Bybel is vol daarvan van die Messias wat gaan kom. En dan vat die Here dit in detail in. Dit is net vinnig lees. Die voorvader van die die die, die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Sem is die voorvader van die Hebreërs. Die woord Sem beteken naam, iemand spesifieke persoon. So uit sy nageslag het word die naam van God verheerlik en bekend gestel aan ons. En ek kan so aanhou, nee. Dit is ongelooflike detail, gelooflike detail wat die Here vir ons gegee het. So hier staan maar daar sal 'n takkie uitsprei uit die stomp van Isai en 'n loot uit sy wortels se vrugte daar. Stomp van Isai, weet ons is Dawid se pa. Ehm um, jy weet 'n uh, ou wat nou op dwaal is, sal vir jou sê nee, maar jy weet daar's daar's ander gode ook, jy weet en hulle hulle hulle sal ook bijvoorbeeld in Bethlehem gebore word of wat ook al. Dan kan jy bijvoorbeeld van begin vra maar is hy nou uit die stam van Juda? En dan begin jy onmiddellik skriftuurlike konteks inbring wat enige koon na die bus uitval en glad nie kan by jou nie. Kom ons kyk nog verder. Weer eens Nuwe Testament histories. <clears throat> Matteus 1 vers 18 die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof aan Josef was en Josef voordat hulle saamgekom het, het sy swanger bevind, sy swanger bevind in die Heilige Gees, maar anders sy was 'n maagd na die Satan gaan vir jou wil glo dat die maagdelike van geboorte van Christus is maar net 'n storieetjie. Hy is God self. Kom ons lees Ou Testament profeties ongeveer 1000 jaar voor Christus. Hier is weer Dawid. Psalm 2 vers 7 tot 12. Ek wil vertel van die besluit die Here het aan my gesê: "U is my seun. Vandag het ek u self gegenereer, met ander woorde uit die maag uh eh, swanger gemaak. Hy is van my en ek wil nasies gee as die erfdeel en die eindes van die aarde as die besitting. U sal hulle verpletter met 'n eisterstaf. U sal hulle stuk in slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgesaalig is almal wat by hom skuil. Kus die seun. Ek het die self gegenereer, 1000 jaar voor Christus. Kom ons kyk 750 jaar voor Christus. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self 'n teken gee, aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Immanuel, God by ons. Nuwe Testament bevestig dit. 1 Johannes, ag Johannes 1 vers 1. Die woord was daar, die woord was God en die woord was self God en die woord was by God, né? Nee. Johannes 1 vers 14 en die woord het mens geword en tussen ons kom woon met ander woorde Immanuel prys die Here uh, en daar's baie ander ander in die skrif ook wat hierdie vir ons bevestig kom ons gaan aan nog 'n profesie Histories die Nuwe Testament Matteus 1 vers 1 weer eens die geslagters ons Jesus Christus die seun van Dawid die seun van Abraham Matteus 2 vers 1 tot 2 en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is In die dae van koning Herodes het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem gekom en gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." Nê. Nou, Jesus is in Bethlehem in Judea. So die Here geld dit vir ons daai konteks. In Bethlehem in Judea gebore, nê. Nou. Kom ons kyk 500 jaar voor Christus, Ou Testament profeties. Micha 5 vers 1. En jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die heerser in Israel sal wees. En sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid, uit die dae van die ewigheid met anderwoorde God. In Bethlehem sal hy gebore word en uit die geslagte van Juda. En Dawid was die geslag van Juda. Hoeveel detail wil ons hê? Dit kan ons ook sê, nee. So soos ek sê, ek het al baie gehoor hulle sê nee, maar Krishna is ook in Bethlehem gebore en hy is ook gekruisig. <clears throat> Dan kan jy van vra as dit uit die slag van Juda. Ehm um, as hy deel van die verbond gewees en so kan jy verder skrif met hom praat, dan kom hy baie gou gou agter. Dit kan nie werk nie. Veral as jy begin praat oor goeie soos Melchisedek, uh dat Jesus die goddelike hoofpriester is. Ek het na nou die dag weer die geleentheid gehad om met 'n imam te praat. Hy het daar gesit in sy lang baard en sy gewaad. En ons het net begin woord praat en ek het vir hierdie profeseë almekaar gelees en vir hom kent konteks geskep oor die Messias wat God self is in ewige lewe is. En en dat hy die goddelike hoëpriester is. En hy het na my so gesit en kyk het my gevra maar waar hoe dit Mohammed fit in. Ehm um, en ek kon vir hom sê maar you you answering your own question. It doesn't fit in anyway. Ehm um, hy was 'n mens gewees. Hy het nie, nooit self goddelikheid eers geklaim nie. Um, en hy moes met my saamstem en hy en hy duidelik daar die Jesus Christus aanvaar. Ehm um, want die skrif is te sterk vir enige dwaalleer. Gou gou nog 'n profesie, Nuwe Testament histories Matteus 21 vers 6 tot 7 en die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel in die vel gebring en hulle klere daarop gelê en hy daarop gaan sit. So Jesus het hulle noem dit Palm Sondag, het hy op Nisan 9 en ons gaan in die volgende lesing gaan ons die wonder wonderwerk daarin raak sien. Ehm um, het hy in Jerusalem ingery op 'n donkie, nê. Nee. Ou Testament profeties ongeveer 7820 jaar voor Christus, Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks o dogter van Sion, jy o dogter van Jerusalem. Kyk jou koning kom na jou. Regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en ry op 'n esel, eh, op 'n jong esel, die vol van 'n esel. In. Weet jy baie wat in hierdie een versie vir ons gesê? Dogter van Sion, Sion is die aanbiddingsnaam van Jerusalem, né? Soos in sy naam wat ons aanbid. Ehm um, verweeg jy groot is, jou koning kom. Jesus het as koning gekom aan Jerusalem in. En ons sal nou sien dat hoe sterk die toekoms boodskap vir ons hierso is wat ook gelyk saam gaan met die fees van trompette um, in die volgende lesing sal sê gaan ons meer daarna kyk en die tydperk waar dit plaasvind, die spesifieke dag waar dit plaasvind, dit spreek ons baie sterk aan. Volgende lesing kyk ons daarna. Kom ons kyk dan nog 'n profesie die Nuwe Testament die stories Johannes 19 vers 31 tot 33 en dat die liggaam aan nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie aangesien dit die voorbereiding was want die dag van daardie Sabbat was groot het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Hulle die die soldate die die ouens wat in die kruis gehang het, sy bene gebreek sodat hy net kan opstoot en die kruis en nog asem kry nie. Soos hulle bene gebreek het, het hy heeltemal gesak en hy basies verspoor op die kruis buite natuurlik na nou al die verskriklike bloedinge goed wat plaasvind. Ehm um, hoekom hierdie detail van bene wat nie breek nie? Kom ons kyk, die Here het dit met 'n doel gedoen. Ou Testament profeties ongeveer 520 voor Christus. Eh uh, wel nee, ekskuus, daai is 'n fout. Uh, Dis meer as 520 voor Christus, omtrent ten minste 1300 en meer jaar voor Christus. Eksodus 12 vers 46 In een huis moet dit geëet word. Jy mag niks van die vleis eet die huis buitentoe bring nie en jy mag geen been daarvan breek nie. Eksodus 12 word vertel hoe hulle Paasfees ingestel het en wat hulle moes doen gedurende Paasfees. Baie belangrik, né? Geen been daarvan breek nie. Hoekom die detail? Die volmaakte lam van God, né? Sy bene is ook nie gebreek nie. Hulle moes met Paasfees 'n lam kry sonder gebrek en by die tempel geaanbied by die priesters, ons kan sê die Sadduseërs wat dit moet goedkeur dat die lam sonder gebrek is, né? Nee. En dan eers mag hulle die lam gaan slag op Paasfees. En natuurlik nou die Sadduseërs en die anders dan baie geld het die proses het gemaak ook. Dis hulle ook wat nou 'n groot deel gespeel het in die kruisiging van Jesus Christus. Kom ons kyk, hier is ons weer by terug by ons vriend Dawid, Psalm 34 vers 20 tot 21. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar hy die almal red die Here om. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Is dit nie wonderlik net om mense hierdie detail sien, 1000 jaar voor Christus, Psalm 34, dat sy bene nie gebreek sal wees aan die kruis nie. Jy weet, as iemand nou vir jou sê, ja, maar die, die um, Oud Testament en die Nieuwe Testament, die Nieuwe Testament is so geskryf, het net aanpas by die Oud Testament, weet dan kan jy nou vir hom sê en hy kan miskien vir jou sê Jesus het sy lewe so gelewer dat dit lyk of hy die profesieë volbring het. Jy weet dan moes hy ook vooraf aan sy ouers gesê het hy moet uit die nageslag van Dawid gebore word. Uh en naby ten feit dat hy voor almal wonderwerke gedoen het en voor die oë van almal uit die dood het opgestaan het en so aan. Maar hy moes ook dan gereël het vooraf want anders moes hy sy ma se baarmoeder en seker met sy ma gepraat het en gesê het hoor ek moet in Bethlehem gebore word en hy moes al die soldate omkoop om te doen om 'n kruis wat gedoen moet word dat hulle ook net sy bene moet breek nie en so meer. Jy weet dan besef jy nader en dis eintlik heeltemal sommer 'n belaglike aantuiging. 'n Ander baie belangrike ding wat die Here laat plaasvind het in ons in ons lewens is die dooie see rolle. Jy weet ongeveer in 1947 is die dooie see rolle ontdek in Israel in die Qumran grotte deur 'n skaapwagter. En ek wil nou lank storie kort maak, ek kan gerus gaan lees daaroor. Maar daai dooie see rolle bevat feitlik die hele Ou Testament. En ook baie interessant, baie daarvan die Hebreëse weergawe. Nou die Hebreëse Bybel is eers 180 plus voor Christus in Grieks vertaal. So hierdie dateer die dooie see rolle se geskrifte. En mens kan dit in in die in die museum in, in Jerusalem gaan sien. Hierdie dooie eh, dooie see rolle is definitief 180 plus voor Christus dateer dit maar dit al lank voor die Ou Testament. So die Ou Testament kon ook nie na Christus geskryf het gewees het nie, né, om te wys om te maak as wat Christus was. Die Bybel wat ek en jy lees, die Ou Testament wat ek en jy lees vandag is nog dieselfde as die Ou Testament van baie lank voor Christus, uit die tyd van die profete uit. Al wat nie voorkom in daai geskrifte is die boek van Ester. So ek en jy kan weet dis die waarheid. Ek kan jou ook nooi, daar's 'n webtuiste www.matthew28.co.za. Jy kan 'n gratis boek daar gaan aflaai laat die woord getuig. Kom ons sê dit maar as van my aantekeninge. Hy's ook in Engels beskikbaar, let the word testify. Uh, daar's ook 'n uh, boek eh, God se persoonlike realiteit, God se personal reality. En dit is baie op daai webtuiste wat jy kan gaan lees oor die profeseë en oor die waarheid van Christus in die Ou Testament. Gelaai dit gerus af, dis gratis. En jy is welkom om dit met mense te deel uh, om ons Jesus Christus te verheerlik. So ons het nou gekyk na die uniekheid van Christus die gesalfde. Die volgende lesing gaan ons dan nou kyk na hierdie groot verhaal en die fokus op die regte plek, die toekoms wat die Here vir ons beteken, die ewige lewe. Ons Vader in Hemel, ons loof en prys U net in die naam van Jesus. Laat ons kan weet U is die waarheid. Laat ons kan weet U skrif is die waarheid en dit staan bo enige dwaalleer leer ons asseblief om hierdie skrifte gebruik om dwaalleer teen te staan en u naam te verheerlik. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Thank you.